саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы 17 жетінші он сегізінші параграф салмақ деформация және серпімділік күші деген тақырыптарды қарастыратын боламыз яғни өткен сабақтың жалғасы өткен сабақта айтқан болатынбыз жалпы айтқан кезде ауырлық күші дегеніміз не бүкілем тартылыс күші деп жатқанымыз не еркін сөйлеп жатқанымыз не жалпы айтқан кезде әрқайсысына жеке жеке тоқталған болатынбыз ал енді бүгінгі сабақта біз сол сабақтың жалғасы жалпы айтқан кезде салмақ біз көп жағдайда қателесеміз салмақ дегеніміз не дейтін болсақ массаны айтамыз жоқ массамыз бөлек салмақ бөлек иә физикалық шама болып сол себепті бүгінгі сабағымыз өте бір ә, күрделі тақырыптардың бірі мұқият тыңдап дәптерге барлығын түсіреміз кеттік олай болса бастаймыз бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздер дененің салмағы ә, тіректің реакция күші және салмақсыздық болып табылады жалпы салмақ дегеніміз не дененің салмағы деп отқанымыз біз п әрпімен белгілейміз міне қараңыздар белгіленуі п әрпімен белгіленеді ал анықтамасы дененің тарапынан тірекке немесе аспаға әрекет ететін күш мысалы мына суретте көріп тұрғанымыздай қараңыздар бірінші суреттерге мән берейік мына бірінші тақтай ешқандай не істемеген еді майыспаған еді иә өйткені адам жоқ ал енді тақтайдың үстіне бала шыққан кезде не істеді бұл майысты ма міне қараңыздар бұл майысты иә бұл не болып есептелінеді екен бұл әрине ә, салмақ деп аталады да яғни баланың осы тақтайға түсірген салмағы болып есептелінеді немесе мына бір суреттен көруге болады міне иә ә, ешкімді ешқандай не қоймаған кезде түп түзу болып тұр ә, белгілі бір кішігірім ә, массалы денені қойған кезде бұл не істеді иілді иә бұл не істеді төмен қарай салмақ түсірді деп қарастырамыз ал дененің салмағы қандай шама дейтін болсақ дененің салмағы бұл векторлық шама болып есептеледі яғни төбесінің несі болады деген сөз бағыты болады деген сөз иә формуласы яғни салмақ тең болады массаның еркін түсудегі көбейтіндісі ал салмақтың өлшем бірлігі не дейтін болсақ бұл ньютон оқушылар көп жағдайда барлығымыз біз не деп жүрміз килограмм дейміз килограмм деген қате салмақтың өлшем бірлігі бұл әрине ньютон енді қараңыздар біз осы салмақтың формуласынан массаны табатын болсақ айталық ол кезде қалай болады салмақты бөлеміз неге еркін сүудеуіне мысалы бір мысал келтірейік әрқайсыларың өздерінің массаларың бар иә массаларың ол неше 40 килограмм 50 килограмм 30 килограмм болуы мүмкін әркімге әртүрлі болуы мүмкін яғни сен еденге қандай салмақ түсіреді екенсің оны табу үшін не істейсің еркін судеміз еркін судеміз нешеге тең еді бізде g деп жатқанымыз бұл әрине тұрақты шама жердің еркін сүдеуі жердің тартылыс күші дейміз бұл нешеге тең джимыз тең болады сегіз немесе жуықтап он ньютон бөлінген килограмм дейтін едік иә міне қараңыздар дәл сол секілді біз онды қарастырайық сол кезде сіздің массаңыз 40 килограмм болса еденге түсіретін салмағыңыз неше болады 40-ты көбейтеміз онға ол 400 ньютон салмақ түсіреді екенбіз түсіндіре алдым ғой бұл салмақ енді қараңыздар мына жерде салмаққа байланысты тағы бір суреттерді ашып көруге көрсетуге тырыстық мысалы мына бір не бастапқыда былай тұрған еді түзу болып тұрған еді иә міне ал бір дене ауырлық күшімен яғни тұрған кезде бұл не істейді екен төмен қарай мына жердегі неміз бұл салмақ сәл болса иілді ма ә, бұның салмағының әсерінен иіледі деген сөз немесе ә, аспаға дедік аспа деп отқанымыз мынау иә э, міне қараңыздар ә, бұл кезде мына пружинамыз не істеп тұр созылды тілшесі төрт ньютон болып тұр иә міне қараңыздар төрт ньютон болып тұр салмағы төрт ньютон болып тұр міне п тең төрт ньютон иә ал енді бұның массасын табу үшін не істейміз массасын табу үшін ә, салмақты бөлеміз неге еркін сүудеуіне так төрт ньютонды бөлеміз неге оңға сол кезде 0,4 бүтін оннан төрт килограмм екен иә дененің массасы 0,4 кг деп осы анықтасақ та болады екен ал енді үшінші суретте қарайтын болсақ ешқандай аспаға не жоқ күш яғни салмақ әсер еткен жоқ ол нөлде тұр деген сөз оған байланысты мынау қол таразы болады иә қазіргі таңда бар көп қолданбайды бірақ қолданылады әр үйде бар кішкентай таразы иә пружина сияқты затты ілсек төмен қарай түседі яғни бұл ненің әсерінен салмақтың әсерінен төмен қарай түседі екен да түсіндіре алдық қой Арғы әрекеттік енді біз мән беруіміз керек ауырлық күші мен салмақтың айырмашылығы ауырлық күші деп атқанымыз, яғни жермен өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын күш яғни ауырлық күшін біз f ауырлық күші деп былай f а индексіна деп қарастырамыз бұл әрқашан денеге әрекет етеді ауырлық күші әрқашан денеге әрекет етеді окей ал салмақ тірекке немесе аспаға тірекке немесе аспа дегеніміз жаңағы біздің тақтайымызға иә немесе пружинамызға деген сөз салмақты қандай әріппен белгілейді екенбіз мынадай п әрпімен белгілейді екенбіз түсіндіре алдық қой иә ары қарай кеттік енді күштерге тоқталамыз мысалы мына бір жіпке ілінген мына бір денені алайық иә дене ә, центрінен қарайтын болсақ төмен қарай бағыттайтын бұл не екен әрине ауырлық күші екен ал мына дененің ә, аспаға әсер ететін күші ол не болады екен салмақ болады екен ал жіптің ә, түсірілетін күш бұл не күш деп аталады екен әрине бұны біз керілу күші дейміз қараңыздар денеге өзі ілінген жіп тарапынан әрекет ететін серпімділік күшін жіптің керілу күші деп атайды екенбіз яғни керілу күші керілу күші деп жатқанымыз мына т яғни жіптің керілу күшін т әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі ньютон болады бұнда. жіптің керілу күші деген сөз андай бір не бар ғой киноларда жіп тырт үзіліп жатады ғой яғни сол жердегі шыдамдылығы да жіптің бұл керілу күші деп аталады ал тіректің еденге ә, денеге әрекет ететін серпімділік күшінің тіректің реакция күші деп атайды яғни мына бір күштің неге ә, денеге әрекет ететін күші мысалы ауа тарапынан неге денеге әрекет ететін күш бұл n реакция күші деп аталады екен да мысалы ауаның тарапынан сендерге түсірілетін күш бар ғой қатты жүгірген кезде бетімізге ауаның ұрылуы бұл әрине реакция күші деп аталады екен оны n әрпімен белгілейміз өлшем бірлігі ньютон яғни бұларына бұл күштерге біз жеке жеке тоғызыншы сыныпта тоқталатын боламыз ары қарай кеттік енді салмақсыздық деп жатқанымыз не салмақсыздық деп жатқанымыз дененің өз салмағын жоғалтып тірекке немесе аспаға әрекет етпейтін ерекше күй яғни салмақсыздық деп аталады мысалы бұған бір жалпақ тілмен түсіндіруге тырысайық мынау бір не болады қыр иә қырдан машинамен қатты өткен кезде бір андай артында тұрған кезде бір салмақсыздық күйді сезінеміз бір андай о деген сияқты бір не болады ғой немесе андай парктерде иә аттракцион иә, дейді ғой яғни аттракциондарда мынандай бір нелер болады иә кемелердің бүйтіп айналған кезде там бір андай ә, салмақсыздық күйді сезінеміз айналдырған кезде бүйтіп шыр көбелек айналдырған кезде ауада ол да сол кезде біз бір ауада жай ғана ұшып жүрген сияқты сезінеміз да бұл біздің сезінуіміз салмақсыздық болып есептелінеді екен яғни салмақсыздық ауа жоқ жерде көбірек болады мысалы мынау ғарышта иә кеттік ары қарай енді келесі бізде қарастыратынымыз деформация деформация дегеніміз не жалпы деформация деп отқанымыз қандай да бір күш әсерінен дененің пішінінің өзгертілуі бұл деформация деп аталады екен деформация латын тіліне аударған кезде өзгеру дененің ә, бір екінші күйге енуі деген мағынаны білдіреді да ал енді біз деформацияны нешеге бөліп қарастырамыз біріншісі пластикалық деформация міне қараңыздар біріншісі пластикалық деформация деп қоямыз мынау бір ал екіншісі серіппелі деформация болып екіге бөліп қарастырамыз мысалы қағазды мыжыған кезде өздігінен қайтадан қағаз түп түзу болып қалмайды ғой бұл қай түріне жатады пластикалық пластикалық деп отқанымыз яғни ә, деформацияға яғни өзінің пішінін өзгерткеннен кейін сен мысалы бір қағазды мыжып тастасаң иә жерге тастай саласың дәл сол күйі қалады ал енді оның ә, қалпына өздігінен келе алмайды иә бұл серіппелі деформация ә, пластикалық деформация болады ал енді мысалы пружинаны созамыз қайтадан жібереміз қайтадан өз қалпына фу кетіп қалады иә немесе резинаны созамыз жіберсек қайтадан өз орнына келеді яғни бұл серппелі деформация серппелі деформация деп отқанымыз яғни өзгеріске ұшырағаннан кейін өздігінен қалпына келе алады да мысалы сен резинаны созасың жіберсең қайтадан орнына келеді немесе жебе жебені тартып тұрып жібереміз жіберген кезде қайтадан өздігінен бастапқы орнына келіп қалады да бұл серппелі деформация болып есептелінеді ал енді деформацияны күнделікті өмірімізде бір екі суреттермен көрсетейік мысалы мына жерде қарап отқанымыздай мына бір иә ә, батут секілді резина Түсет, қайттан обратно қайтарып жібереді иә деформацияның нәтижесінде немесе мына бір неде қарайтын болсақ мына бір ағаш бүйтіп иілгеннен кейін ол спортшыны жоғары қарай лақтырып жібереді немесе шар иә шарды үрлеген кезде жіберетін болсақ қайтадан мынандай күйге келе ма келеді бұл серіппелі деформация түріне жатады допты тепкен кезде иә кішкентай ішіне кіреді жіберген кезде қайтадан орнына келеді бұл да э, қалай серпімді деформацияларға мысал бола алады екен иә бұның барлығы бізде серпімді деформацияға мысалдар ал енді мынау ненің алдында мысалы домның алдында не бар иә мына пружина сияқты бұл да не серпімді деформацияға мысал болады екен міне қараңыздар мынау бізде машиналарда тұратын иә пружина жігіттер біледі бұл да серпімді деформацияға мысалдар бола алады екен ал енді бізде осы жерде тоқталатынымыз серпімділік күші дегеніміз не деген сұрақ туындайды енді серпімділік күші деген бар серпімділік күші деп жатқанымыз деформацияға ұшыраған денеде пайда болатын күш дейміз серпімділік күшін қандай әріппен береді екенбіз f серппе деп бүйтіп белгіленеді өлшем бірлігі не болады ньютон бұның да өлшем бірлігі формуласы минус K дельта л иә мына жерде біз x деп бердік x немесе l да екеуі де бір нәрсе түсіндіре алдым ғой ол деген сөз не мысалы мына жерде пружинаның негізгі өзінің ұзындығы иә x нолевой болады оған бір затты ілдік міне массасы бір затты ілдік ол созылды ма бастапқы күйінен өзгерді міне қараңыздар екі зат ілінген кезде тағы да өзгерді міне төмен қарай түсті үш зат ілген кезде тағы төмен қарай түсті яғни бұның соңғы арақашықтығын x деп алады екенбіз да сол кезде бізде дельта дельта l немесе дельта x десек те болады дельта x екеуі де бір нәрсе l деп отқанымыз не екен l минус l нолевой дейміз немесе x минус x нолевой екеуі де нені береді бізге деформацияланған дененің ұзындығын береді ұзындығының өзгерісі мынау мынау бастапқы кездегі ұзындығы созылған кездегі ұзындығы x болып есептелінеді түсіндіре алдық қой иә деформацияның өлшем бірлігі не екен ұзындығының форма өлшем бірлігі метр ал қатаңдықты тауып көрейікші осы жерден қатаңдықты табатын болсақ к деп отқанымыз қатаңдық сол кезде серпімділік күшіні бөлеміз неге әрине дельта x ке яғни созылуға сол кезде күштің өлшем бірлігі ньютон созылудікі метр бұл ненің өлшем бірлігі қатаңдықтың өлшем бірлігі келіп шықты ньютон бөлінген метр деген сөз так мынау минус таңба қай жерде қолданады минус таңба тек қана формулада қолданады не үшін минус таңба пружина қайтадан өз қалпына келе алады кері иә ә, қозғалады деген мағынаны білдіреді ал есепте ешқандай мәні жоқ түсіндіре алдым ғой ал енді серппелерді серіппелерді біз өзара байланыстырамыз бірінші тізбектей жалғаған кезде серппелеріміз, және параллель жалғаған кезде так бірінші болып серппе, мынау тізбектей жалғаған кезде серппеге тоқталамыз бұл сендердің кітаптарында берілмеген біз айтып кетеміз деген шешім қабылдадық так қараңыздар мысалы біздің кезімізде батут болған болмаған емес ол қандай батут болған кроват болатын еді мынандай ә, пружиновой кроват иә үстінен шығарып кроваттың үстінде ойнайтын едік да бұл батут ол қандай жалғанған бұл ә, деформация ғой яғни бұл тізбекте жалғанған деформация өйткені созылады ал енді қазіргі таңда бізде нелеріміз бар кроваттарымыз дивандарымыз бар дивандарымыз қалай жалғанған мынандай параллель жалғанған созылмайды оның үстіне секіретін болсаң секірілмейді неге өйткені бұл жерде не ә, параллель жалғандықтан ол созылмайды оған біз осылай мысал келтіре аламыз параллель жалған кезде жалпы қатаң тапқан кезде барлық қатаңдарды қосады екенбіз ал тізбекте болса не болады екен міне бір бөлінген к деп қарастырады екенбіз ал енді осыған байланысты есептер шығарып көрсетеміз міндетті түрде түсініктірек болу үшін мысалы қатаңдығы берілген ә, және несі серіппе ұзаруы берілген ә, бізге серпімділік күшін табу керек біз бірінші болып не істеуіміз керек міндетті түрде міне қараңыздар берілген деп жазамыз берілген жазып алдық табу керек бізге f серпімділік күшіні екінші болып хбж ны жазамыз міндетті түрде хбж да бар ғой 5 сантиметр неге түрлендіреміз метрге түрлендіреміз міндетті түрде есеп шығарған кезде одан кейін барып бізде шешуі дейміз бірінші болып формуласын жазамыз міне формуласын жаздық одан кейін барып не істейміз ә, орындарына қоямыз міне 100 ньютон бөлінген метр көбейту 0 бүтін жүзден бес метр так екі 0 мен екі нөл қысқарып кетеді сол кезде 5 ньютон шығады екен иә нәтижесінде серпімділік күшіміз 5 ньютон деп атаймыз ал енді келесі есепте мысалы бізде мынандай бір есеп берді тағы есеп қарастырдық иә ә, берілген жазамыз қараңыздар одан кейін барып хбж бар ма бар 4 сантиметрді неге айналдырамыз метрге айналдырамыз міне одан кейін барып шешімі дейміз формуласын жазып аламыз бірінші міне қараңыздар формуласын жаздық ал енді орындарына қоямыз осы жерден бізге қатаңды табу керек қой қатаңды тауып алдық міне қараңыздар қатаңдық таптық ә, енді біз мәндерін орнына қоямыз 120 жиырманы бөлеміз 0,4-ке. Сол кезде 3000 ньютон бөлінген метр болады екен, я? Иә? Так. и жауабын осылай белгілеп қоямыз. Сонымен, есте сақтау үшін ауырлық күшін қандай әріппен екенбіз F ауырлық өлшем бірлігі ньютон, салмақты фартмен белгілейміз өлшем бірлігі ньютон еркін түсуде g ньютон килограмм немесе метр секунд квадрат дейміз м деп отқанымыз масса өлшем бірлігі килограмм бұл есте сақтаймыз түртіп қоямыз дәптерге ал енді бүгінгі сабағымыз қаншалықты түсінікті түсінікті болмағандығын мына бір бар болған төрт есеп салмаққа байланысты есептер және төрт есеп біздің осы серпімділік күшіне байланысты есептер шығарамыз түсінбегеніміз болса бізден сұраймыз иә бүгінгі сабағымызды осы жермен аяқтаймыз оқушылар ә, сұрақтарыңыз болса комментарий ретінде қалдырамыз міндетті түрде оқушылар біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар себебі әрбір шыққан видеомызды сіз бірінші болып көре алатын боласыз және де физика сабағын жүйелі түрде үйренетін боласыз басқа да білмейтін достарымызбен каналымызды бөлісіңіздер өйткені физика сабағын осылай жүйелі түрде біз үйрететін боламыз жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау